LibreOffice Baseৰ ওপৰত এই স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এই টিউটৰিয়েলত আমি ফৰ্ম এখন মডিফাই কৰাত আমি ফৰ্মত ডেটা ভৰোৱা ফৰ্ম এখন মডিফাই কৰা শিকিম পূৰ্ব টিউটৰিয়েলত আমি LibreOffice Base ব্যৱহাৰ কৰি এখন ফৰ্ম তৈয়াৰ কৰা শিকিলো আমি উদাহৰণ হিচাপে বনাই থোৱা আমাৰ লাইব্ৰেৰী ডেটাবেছখনত আমি এখন সৰল বুকছ ডেটা এন্ট্ৰি ফৰ্ম তৈয়াৰ কৰিলো এই ফৰ্মখন ব্যৱহাৰ কৰি আমি বুকস টেবুলত কেনেকৈ ডেটা ভৰাও চাওঁ আহক প্ৰথমে আমি লিবাৰঅফিস বেছ প্ৰগ্ৰামটো খুলু আহক যদি ই ইতিমধ্যে খোল খোৱা নাই আৰু আমাৰ লাইব্ৰেৰী ডেটাবেছটো খোলক যদি বেছ ইতিমধ্যে খোলা হৈ আছে তেন্তে আমি ফাইল মেনুত থকা Openত ক্লিক কৰি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছটো খুলিব পাৰো বা ফাইল মেনুত থকা ৰিসেন্ট ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰিও খুলিব পাৰো এতিয়া আমি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছত আছো আহক আমি বাও পেনেলত ডাটাবেছ লিষ্টত থকা ফৰ্মছ আইকনত ক্লিক কৰো লক্ষ্য কৰক যে এই উইণ্ডখনৰ কেন্দ্ৰত ফৰ্মৰ অধীনত থকা books data entry form highlight হৈছে ফৰ্ম নেমত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু ওপেনত ক্লিক কৰক এতিয়া আমি বুকস টেবুলৰ ফিল্ডৰ অনুৰূপ এখন ব্লু বেকগ্ৰাউণ্ডেৰে লেবেল আৰু টেক্সট বক্সৰ সৈতে নতুন উইণ্ড এখন দেখা পাওঁ আহক আমি প্ৰতিটো ফিল্ডলৈ যাবলৈ ট্যাব টোত ক্লিক কৰো আৰু আমি অন্তিম ফিল্ডটো পোৱাত বেছে পৰৱৰ্তী ৰেকৰ্ডটো খোলে এই ধৰণে আমি ৰেকৰ্ডবোৰৰ মাজত বিচৰণ কৰিব পাৰোঁ বা আমি ৰেকৰ্ডবোৰৰ মাজত নেভিগেট কৰিবলৈ বটম টুলবাৰত থকা কলা ট্ৰায়াংগল আইকনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নহবা এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেকৰ্ডলৈ যাবলৈ বটম টুলবাৰত ৰেকৰ্ড নম্বৰটো টাইপ কৰক আৰু এণ্টাৰ কী বা টেব কী দবাওক আহক আমি অন্তিম ৰেকৰ্ডলৈ যাওঁ যিটো হৈছে পঞ্চমটো ৰেকৰ্ড এতিয়া আমি এটা নতুন ৰেকৰ্ড যোগ কৰোঁ এইটো কৰিবলৈ নিউ ৰেকৰ্ড আইকনত ক্লিক কৰোঁ সেইটো বাটম টুলবাৰত লাষ্ট ৰেকৰ্ড আইকনৰ সোঁফালে থকা দ্বিতীয়টো আইকন মন কৰক যে আমি খালী টেক্সট বক্স দেখিম আৰু তলত ৰেকৰ্ড নম্বৰটোৱে ছয় দেখাইছে এতিয়া আমি নতুন বুকৰ বিষয়ক তথ্যসহ নতুন ৰেকৰ্ড যোগ কৰিবলৈ সাজু হয় আমি টাইটেল টেক্সট বক্সত টাইপ কৰো পেৰাডাইজ লষ্ট আৰু পিছৰ ফিল্ডলৈ নেভিগেট কৰিবলৈ টেব কি ব্যৱহাৰ কৰিম আহক আমি অথৰৰ বিপৰীতে জন মিল্টন টাইপ কৰো পাব্লিছ ইয়েৰৰ বিপৰীতে 1975 লিখক পাব্লিশ্বাৰৰ বিপৰীতে অক্সফৰ্ড আৰু 200 প্ৰাইচৰ বিপৰীতে তাত বুকস ডেটা এণ্ট্ৰি ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইয়া বুকছ টেবুলত এটা নিউ ৰেকৰ্ড প্ৰৱেশ কৰালো আমি এতিয়া এই উইণ্ডখন বন্ধ কৰিম আমি এই ধৰণে আৰু অধিক ৰেকৰ্ড বা ডেটা যোগ কৰিব পাৰিম আমি অলপতে যোগ কৰা অন্তিম ৰেকৰ্ডটো বুকস টেবুলখনত বেইছে আপডেট কৰিলে নে নাই চাওঁ এইটোৰ বাবে অফিচ বেছৰ মুখ্য উইণ্ডখনৰ সু পেনেলত থকা বুকস টেবুলত ডাবল ক্লিক কৰোঁ ফৰ্মখনৰ যোগেৰে আমি ভৰোৱা নতুন ৰেকৰ্ডটো ইয়াত লক্ষ্য কৰক ঠিক আছে আমি এতিয়া এই উইণ্ডখন বন্ধ কৰিম আমি শিকো আমাৰ ফৰ্মখনত কেনেকৈ কিছুমান সৰল মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰি আমি বাওঁ পেনেলত থকা ডাটাবেছ লিষ্টত থকা ফৰ্মছ আইকনত ক্লিক কৰিম আৰু মডিফাই কৰিবলৈ বুকছ ডেটা এণ্ট্ৰি ফৰ্মখনত ৰাইট ক্লিক কৰি আৰু তাৰ পিছত এডিট বাছি খোলক এখন পৰিচিত উইণ্ড এতিয়া খোলে যদিহে আপুনি টাইটেল লেবেলত ক্লিক নকৰে তেনেহলে আপুনি বহুতো সৰু সেউজীয়া বক্স দেখিবলৈ পাব যিবিলাকে লেবেল আৰু টেক্সট বক্সক আৱৰি ৰাখে ইয়াৰ অৰ্থ এই যে আমি এতিয়া ফৰ্ম ডিজাইন উইণ্ডত আছো আৰু আমি ফৰ্মখনৰ ৰূপসজ্জা আৰু ইয়াৰ এলিমেণ্ট আৰু ফাংচনেলিটিও মডিফাই কৰিব পাৰিম উদাহৰণ হিচাপে আমি লেবেল আৰু টেক্সট বক্সবোৰৰ স্থান আৰু আকাৰ সলনি কৰিব পাৰো এইবিলাকক প্ৰপাৰ্টিজও বোলা হয় লেবেল টাইটলত ডাবল ক্লিক কৰক ই প্ৰপাৰ্টিজ নামৰ সৰু পপ আপ উইণ্ডখন খুলিব ইয়াত বিভিন্ন এলিমেণ্টবোৰ মন কৰক এতিয়া আমি অথৰ লেবেলত ক্লিক কৰো মন কৰক যে প্ৰপাৰ্টিজ উইণ্ডখন ৰিফ্ৰেছ হৈছে আৰু ই অথৰ লেবেলৰ প্ৰপাৰ্টিজবোৰ দেখাইছে সেয়ে যেতিয়াই আমি ফৰ্মখনত বিভিন্ন এলিমেণ্টবোৰত ক্লিক কৰিম আমি দেখো যে প্ৰপাৰ্টিজ উইণ্ডখন ৰিফ্ৰেছ হৈছে আৰু ই ছিলেক্ট হোৱা এলিমেণ্টবোৰৰ প্ৰপাৰ্টিজবোৰ দেখাইছে এতিয়া properties window title properties colon multi selection হিচাপে দেখা গৈছে ইয়াৰ কাৰণ আমি দেখো যে অথৰ লেবেল আৰু ইয়াৰ কাষত থকা টেক্সট বক্স সেউজীয়া বক্সৰ ছেটৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে বেছে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লেবেলবিলাকক আৰু ফৰ্মত থকা সিহঁতৰ সংলগ্ন টেক্সট বক্সবিলাকক গ্ৰুপ কৰি পেলাইছে আমি সেইবিলাকক আনগ্ৰুপ কৰিব পাৰো টাইটেল লেবেলত ৰাইট ক্লিক কৰক তাৰপিছত বটমত থকা গ্ৰুপত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত আনগ্ৰুপত ক্লিক কৰক এতিয়া আমি দেখো যে লেবেল টাইটেল আৰু ইয়াৰ টেক্সট বক্সসমূহ আনগ্ৰুপ হৈছে এই ধৰণে আমি ফৰ্মখনত বিশিষ্ট এলিমেন্টবোৰৰ প্ৰপাৰ্টিজ মডিফাই কৰিব পাৰো পিছত আমি টাইটেল টেক্সট বক্সটোত এটা টুল টিপ যোগ কৰো এতিয়া আমি প্ৰপাৰ্টিজ উইন্ডোখনত তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাম হেল্প টেক্সট লেবেলটো মন কৰক আৰু ইয়াত আমি enter the title of the book here বুলি টাইপ কৰো এতিয়া ওপৰৰ ফাইল মেনুত থকা সেভ আইকনত ক্লিক কৰি আমি ফৰ্মখন সেভ কৰো আৰু আমি এই উইন্ডোখন বন্ধ কৰিম এতিয়া আমি মডিফিকেশ্যনবোৰ কৰাৰ পিছত ফৰ্মখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে চাও। ইয়াৰ বাবে বেইছৰ প্ৰধান ৱিণ্ডখনলৈ যাওঁ বাওঁ পেনেলত থকা ফৰ্মছ আইকনত ক্লিক কৰোঁ আৰু সোঁ পেনেলত থকা বুকছ ডেটা এণ্ট্ৰি ফৰ্মত ডবল ক্লিক কৰিম আমি টাইটেল লেবেল বা টেক্সট বক্সৰ ওপৰত মাউছৰ পইণ্টাৰডাল ৰাখিম মন কৰক যে এটা টুল টিপ প্ৰদৰ্শিত হৈছে যিয়ে কয় Enter the title of the book here. গতিকে এতিয়া আমি আমাৰ ফৰ্মখনত এটা সৰল মডিফিকেশ্যন কৰা শিকিলো আমি বেছ টিউটৰিয়েলৰ পৰৱৰ্তী অংশত ফৰ্ম এখনত আৰু অধিক মডিফিকেশ্যন কৰিবলৈ শিকিম ইয়াতে এটা কাৰ্য আছে মেম্বাৰ্ছ টেবুলৰ বাবে এখন সৰল ফৰ্ম তৈয়াৰ কৰক এইখিনিতে লিবাৰ অফিচ বেছত ফৰ্ম এখন মডিফাই কৰা এই টিউটৰিয়েলৰ অন্ত পৰিছে চমুকৈ কবলৈ আমি শিকিলো ফৰ্মত ডেটা ভৰোৱা আৰু মডিফাই কৰা spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ E ICT MHRD government of ইণ্ডিয়াৰ যোগেৰে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত নেশ্যনেল মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই প্ৰজেক্টটো স্পকেন হাইফেন টিউটৰিয়েল ডট অৰ্গয়ে সঞ্চালনা কৰিছে এই বিষয়ক অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ আই আই টি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ